天，太老实。来了来了。 purpose. 一个一个陌生的街道，在一个。 time. Oh. 这首我的吉他手旭旭，贝斯手天罡，然后那个吉他手韩，鼓手展，谢谢好。然后我才蔡教，大家可以叫我主任，主任。主任吗？蔡老师，要不要再来？我给你，给你安排课了。就是你们是不是都有那个失眠的时候，对吧？ 十年的时候怎么办？对，这就是我睡不着的时候写出来的歌，然后听完之后就更睡不着了，所以你们就该打车回家就回家了，现在。再见。 Thank you. 故事让你变得可以肆意妄为的活着，所以下一首歌希望大家每一个人都能活得肆意妄为。 질 거야 说嘛，就是你有多孤单，就有多快乐。但是我觉得应该是你有多快乐，就有多孤单，因为你连快乐的时候都不知道和谁分享。所以，这首歌就送给每一个今天来的人。 视而不见，却又出现，独自穿梭在空房间。 감사합니다. Thank you. 这个喇叭本来有用的，但是现在可能用不了了。没电啊。为什么不买 可能要喝酒吧，大家。从哪上呀？从哪上？能上吗？不能上。上呀，可以。不能上，你不旁边坐着。啊，那很喝。哦，来来来来来，谢谢。 我要那个角度特别好，我也觉得是，蔡老师肯定拿我。蔡老师太高了，坐着吧，躺着莫 <laughs> 把手。交钱了， 是站班，拜拜。